Jutro wietrznie, ale temperatura wczesnowiosenna. Witam Państwa, Marzena Słupkowska. W nocy pojawią się przyjaśnienia, ale nie wszędzie. Na wschodzie będzie się chmurzyć i miejscami spadnie deszcz. Wzdłuż granicy oraz w rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem i śnieg. Nad ranem na Nizinie Szczecińskiej i Ziemi Lubuskiej zacznie się chmurzyć i będzie padać deszcz. Wiatr chwilami silny w porywach na wybrzeżu do 70 km na godzinę. Słaby mróz na Suwalszczyźnie. Poza tym maksymalnie do 2-4 stopni na południowym zachodzie. W ciągu dnia będzie padać deszcz. Miejscami może spaść do 15 litrów wody na metr kwadratowy. We wczesnych godzinach południowych na krańcach wschodnich możliwy i śnieg, i deszcz ze śniegiem. Wysoko w górach popada sam śnieg. Silny wiatr, najbardziej dokuczliwy nad morzem, gdzie porywy mogą dochodzić do 90 km na godzinę i wysoko w górach do 130. Na zachodzie do 65. Tylko we wschodniej części kraju wiatr nieco słabszy. Ciśnienie zacznie szybko spadać i w południe barometry pokażą zaledwie 982 hektopaskale. W najcieplejszym momencie dnia od 4 stopni na północnym wschodzie przez 8-9 do 11 na Dolnym Śląsku. W czwartek śmiało przez Polskę będzie wędrował kolejny front, a więc znów popada deszcz, a na Suwalszczyźnie deszcz ze śniegiem. Najcieplej na południowym zachodzie 11 stopni, poza tym od 4 do 8. W piątek opady deszczu będą przechodziły w deszcz ze śniegiem i śnieg. Sytuacji nie będzie ułatwiał wciąż silny wiatr. Temperatura będzie oscylować wokół 4-7 stopni. W niedzielę również silniejszy wiatr i zmienna pogoda. Do zobaczenia.